transtorno de ansiedade generalizada, parte 3. Se você gostou do assunto, já curte logo, já curte o vídeo e deixe seu comentário. Mais do que o dobro do número de casos de transtorno de ansiedade generalizada ocorre em mulheres. Acredita-se que é uma combinação de fatores, como mudanças hormonais e maior exposição ao estresse, possam agravar esse quadro. As crianças que sofreram abuso algum tipo de trauma ou que até mesmo testemunharam eventos traumáticos. Estão em maior risco de desenvolver transtorno de ansiedade generalizado em algum momento da vida. Ter uma condição crônica de saúde ou doença grave como câncer, pode levar a constante preocupação com o futuro, ao tratamento e questões financeiras. Estresse do dia a dia pode desencadear no transtorno também. As pessoas com alguns tipos de personalidade são mais propensas a transtornos de ansiedade do que outras. Além disso, alguns transtornos de personalidade, como borderline, também podem estar ligados à técnica. G2A compra e venda de jogos baratos. Link na descrição. E não se esqueça de se inscrever. Obrigado.